नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई लाइट रुम र फोटोसप हामीले दुईवटा सफ्टवेयर युज गरेर वेडिङको फोटो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा राम्रो बनाउन सकिन्छ अथवा कसरी चाहिँ हामीले एडिट गर्न सकिन्छ त यो कुरा हामीहरू यो भिडियोमा सिक्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गर्नेछौँ एउटा इमेजलाई चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ अब एड गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर अथवा वाइट ब्यालेन्स मिलाउँछ जस्तै कि मलाई अहिले ओरेन्ज टोन चाहियो र मजेन्टा हल्का चाहियो एक्सपोजर अलिकति बढाइदिन्छु कन्ट्रास्टलाई म कम नै गर्छु ओजर बढाइदिएँ कन्ट्रास्ट यतिसम्म हाल्छु हाइलाइटलाई अलिक कम गर्छु स्याडोलाई चाहिँ अलिक बढाइदिन्छु अलिकति यति जति हाल्छु व्हाइटलाई पनि हामी अलिकति बढाउँछ यतिसम्म ठिक छ ब्ल्याकलाई अलिकति कम गर्छौँ यति ठिक छ अब चाहिँ हामीले टेक्सचरलाई अलि बढाएर क्ल्यारिटी पनि अलि ठिकै ठिकै हाल्छौँ डिया त हल्का छौँ सो अलिक गाढा होस् भाइब्रेन्स अलिक बढी भएको छ सो योपालि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि गर्न सक्छु तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नको लागि यसरी गर्न मिल्छ ब्लैक एंड व्हाइट नर सैचुरेशन अलग कम ये समय रखे हाईलाइट कम सुनको हल्का ब्राइटनेस बनाउँछु सो द्याट बजार राम्रो देखोस् ग्रिन त्यो पछाडिको छ सो मैले त्यसलाई अलिक कम्ने गर्छु सो द्याट पछाडिकोमा चाहिँ एट्र्याक्सन नजाओस् सो यो पनि मैले कम गरेँ मान्छेहरूलाई चाहिँ म फ्रेमिङमा राख्छु सो हामीले क्रपिङ गर्छौँ फर्स्टमा चाहिँ क्रपिङ गर्नुपर्ने हो तर मैले अलि मिस्टेक गरेछु सो केही छैन रुल अफ थर्ड अनुसार चाहिँ मैले राख्छु यसको प्रोसेस चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि भन्नेछु सो त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् यो गर्दाखेरि यतातिर अलिक बढी भएको छ सो फ्रेमिङमा राख्नुको लागि जति सक्दो आउँछ मान्छेको हात आएको छ अलिकति यति आएको रुल अफ थर्ड अनुसार चाहिँ गर्नु पऱ्यो यति त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि गरिसकेको चिजलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्छु एक्सपोर्ट गरेँ अवश्य फोटो सबमा खुल्छ Still loading. फोटोसपमा खोलिसकेपछि हामीले फर्स्टमा त के गरौँ भन्दाखेरि अलिक डिटेल आएको छैन होइन सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गर्ने बित्तिकै म यहाँ माथितिर जान्छु क्यामेरा र फिल्टरमा जान्छु रातो ठिकै छ बेसिकमा गएर अलिकति करेक्सन गर्नु पऱ्यो अलिक उज्यालो कन्ट्रास्टलाई अलिक थियो अझै राम्रो देखोस् सो हाइलाइटलाई पनि अलिकति बढाइदिउँ स्याडोलाई अलिकति कम गरिदिउँ पछि भिडियो हाल्न पनि छ हामीले बढी नै छ सो ठिक छ हेलो अलिक बढी भएको जस्तो छ सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कलर मिक्सरमा जान्छु हेलोलाई अलिकति कम गर्छु इफेक्ट्समा गएर चाहिँ हामीले मेरो स्टाइल अनुसार चाहिँ भिमिटी यसरी हाल्न सक्छौँ त्यो हाल्यो भने यस्तो हुन्छ पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ मिन्स धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ देखाउँछ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फिल्टरमा जाउँ लिएर फिल्टरमा जाउँ डिस्टोर्डमा जाउँ डिस्टोर्ड होइन अर्डर्समा गएर चाहिँ हामीहरू एचएसपीमा जाउँ I feel यो पार्टलाई चाहिँ कटिङ गर्नु पऱ्यो हिटर चाहिँ कटिङ गर्नु पऱ्यो चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हुन त केही पनि गर्नु मिल्दैन अलिकति क्रपिङ चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो सो क्रपिङको लागि मैले अलिकति माथि गएर जुन चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले फोटोलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौँ सो अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको एडभान्स प्रोसेसहरूको बारेमा पनि म पुरै जानकारी लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye